звезд я не ищу. Я бочку большую с водою тащу. Я здесь Хочу с тобой тащить дорогу прощить бочки водой за собой тащить если ты несчастен, ты влюблен, а быть может унижен и оскорблен Призывай в мою дочь свою поражение, свою обиду и не один, бочки не густо, сливай туда свои оскорбленные чувства Все, что ранит, все, что болит Водаться исправит и растворится Чтобы никто не ушел обиженным Чтобы никто не ушел униженным Чтобы никому не пришлось извиняться Чтобы местами со мной не меняться а Вот почему я тащу, за собою, тащу. чтобы никто не ушел обиженным. Веришь, чтобы никто не ушел униженным. Чтобы никому не пришлось извиняться.